हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम पवन कुमार है मैं आज आपको बताऊंगा आप वेबसाइट से एयर टिकट कैसे निकाल सकते हैं आपने ये वेबसाइट है अपनी और इससे आप एयर टिकट कैसे बना सकते हैं अपने ही मोबाइल से या डेस्कटॉप से अभी आप जैसे आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है यहाँ पर दिल्ली डालना है और यहाँ पर आपको बॉम्बे डालना है बॉम्बे का कोड है ऐसे बी ओ एम कर दो नहीं आया है बॉम्बे और यहाँ पर आपने डेट सिलेक्ट करनी जैसे नवंबर की 18 तारीख को जाना है आपको यहाँ पर एक एडल्ट है तो एक ये चाइल्ड है या दो साल से जो भी नीचे बच्चा है उसका ये यहाँ पर डिटेल डालनी है जैसे हमने एक ही डालना है तो एक ऐसे सर्च करेंगे हम्म। <coughs> ये सर्च हो रहा है हम्म, अभी जैसे आपको ये फ्लाइट है 18 नवंबर के एयर इंडिया दिल्ली से बॉम्बे के लिए दो घंटे पाँच मिनट का समय ले रही है नॉन स्टॉप है और यह उन्नीस अठारह नवंबर को रात को ग्यारह बजे चलेगी और आपको आप हो जाएगी उन्नीस तारीख को रात को एक बजे जैसे हम यही बुक करनी है तो ऐसे इस पर बुक फ्लाइट यहाँ पर कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू गेस्ट यहाँ पर अपना नाम डालना है जैसे आपका कोई भी नाम है जैसे राम सिंह है यहाँ पर आपकी कोई मेल आईडी डी यहाँ आपका आपका मोबाइल नंबर कंटिन्यू यहाँ पर एक बार फिर से आपका नाम पूछेगा जैसे सॉरी राम सिंह यहाँ पर ये और यहाँ पर अगर प्रोमो कोड है तो वो डालना है यहाँ पर कंटिन्यू ये आपको पेमेंट पूछ रहा है क्रेडिट कार्ड से करोगे तो आपको कन्वर्टर से बत्तीस रुपये है और डेबिट कार्ड से करोगे तो आपको चौंसठ रुपये लगेंगे और नेट बैंकिंग से करोगे तो बहत्तर रुपये हैं है? अब अभी हम डेबिट कार्ड से करते हैं पे नाउ पे यहाँ पर ये डेबिट कार्ड है इसके यहाँ जैसे भी कंपनी का डेबिट कार्ड है जैसे मास्टर कार्ड है वीज़ा है स्टेट बैंक हो गई अदर कार्ड है इनके सिलेक्ट करना है जैसे हम वीज़ा को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको चौदह डिजिट का कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर कार्ड नाम नेम ऑफ कार्ड जिसका नाम से कार्ड बना हुआ है अकाउंट है बैंक में जैसे राम सिंह के नाम राम सिंह और यहाँ सी नंबर जो कार्ड के पीछे तीन नंबर होते हैं स्पेसी पट्टे के वो यहाँ पर आपकी एक्सपायरी डेट वो डालनी है और पे नाउ करोगे आपको टिकट मिल जाएगी धन्यवाद ये मेरा चैनल है एयर टिकट कैसे बनाते हैं इसके बारे में प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए